درا کاہ بجے بہ بجے باغ کور غب بہ امی موجود وے ون تن وجہس تو کت قصب مجھ ملوث بس امی خطر اپیل کر دان یہ کت مز ملوث تھان یہ یہ یہ فون فون دے آو پہ تک کستان تھانے کر سو کھانا میرے کڑ سائیکل بہت دن مو سائیکل کھڑا کھڑا کلو تو اتم یہ پتھر میرے وچ گئی زند کچھ مکلیمت مسر و میرے حسا وسا کہیں لاسٹس لوگ یہ ہوٹ گرم امس کھن شاہی تہٕ اَتہِ ٲسۍ گاڑِ وٲلۍ واریاہ تہٕ مگر یِمو اوس نہٕ یہِ تُلمُت کِہیٖنۍ پَتہٕ آو گاڑِ وول اکھ بِچارٕ تٔمۍ کوٚر صحیح دوٚپُن ہے بٔرِو گاڑِ منٛز مےٚ تُل کۄمہِ تہٕ بوٚرُم أمۍ سٕنٛزِ گاڑِ منٛز ییٖتِس کالَس پیٚیہِ نوٚم تہِ وٲتِتھ مےٚ اوس ہے کھٔسِو وۄنۍ گاڑِ مےٚ ووٚن گاڑِ وٲلِس مےٚ سیٚے کیٛاہ أمِس موت تہٕ موج تہٕ بوٚر اَسہِ پَتہٕ گاڑِ منٛز یہِ یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ واتنو أسۍ صووُر تہٕ صووُر تام کَریو أمِس آلو والو صرف کھوٗجِم أکِس جایہِ أچھ بَس صرف چھِ یہِ اوٚش ترٛاوان دۄیو سایڈو کَتھ وَتھ نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ اوس أمِس ہٮ۪س E se keser e, hes glucose لوگ آکسجن پور ہس ہوں تو اتنا دے مکرو پولیس پولیسن دیکھمر تھان زہر اتنے سنس اک ہسپال ڈاکٹر شالمور کی پچھا آمت ایمرجنسی تو تمو تیس مول تیس یہ بوے بیس یہ بیس یہ کیا دلیل یوت دلی ٹارجر میس بچس امس کیا کرصہ کت قصس منچ ملاوث زہر آز دن ٹارچر آئی کر پریس آئی جسمس کرنا رولر آو امس آوس امس آئی کٹنی امس آو Păi chine direct la gama, tai sunt pan ti TVS production tan. Direct la spăt. Camera man ge zakhmi. Camera man ge zakhmi. Yemo dutna lavash dafan karna. Yitesim gezi. Yıkar, yıkarsın bu odayı. Anlaşıldı diyor otur. Git kız. لگے بہت ادنس تمہ لگائی آنگن من پلٹ اوپر امے ساتھ پاور شیل لگے